dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento esconde el agua, como las flores que esconden. 妈。 tiempo lo esconde todo, igual que el viento esconde el agua, como las flores que esconden comadre.